හොඳයි තෙරුවන් සරණයි අද දවස දෙදහස් විසි දෙක වසරේ හත්වනි මාසේ තිස් එක්වෙනිදා භාවනා වැඩසටහන ශ්‍රද්ධාවන්ත ගුණගරුක වාසනාවන්ත පින්වත්නි බුද්ධොත්පාදෝ දුල්ලබෝලෝ කස්මින් මනුසත්ත පටිලාබෝ දුල්ලගෝ ලෝකස්මීන් ආදිවසයෙන් බුදුවරු හැමදාම් මතක් කළා හරිම දුර්ලබයි මේ ලබාගත්ත දේවල් ටික එනිසා අපතේ නොයවන්න මේක අපතේ නොයවන්න නිකාම නිස්කාරණය ගෙවා දමා අවසන් කරන්න එපා කියන කාරණය බුදුවරයෙක් නිතර මතක් කළා එහෙමනම් ඒ දේ හිතට අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන ලද සද්ධර්මය පාලි වලින් සංස්කෘත වලින් තියෙන ඒ ධර්මය ප්‍රත්‍යක්ෂ මාර්ගයකින් ගත්ත කෙනෙක්ගෙන් කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් විග්‍රහ ඇතුව තේරුම් අරගෙන දැනපසක් කර ගැනීම උදෙසා මේ සහ සම්බන්ධව සිටින්නේ සහභාගි වෙලා සිටින්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සොයාගත්ත දේ හරි අපූරුයි පින්නතුනේ. ඒක ගාථා ටිකක් හැටියට මන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ටිකක් හැටියට අපි භාවිතා කරමින් සිටියත් බුදුරජාණන් වහන්සේ සිද්ධ කරේ මිනිස්යාගේ මුළු ජීවිතයම වෙනස් කර දුන්නා. හැඩගස්වා දුන්නා. කොහොමද මැද මාවතකට එහෙම නැත්නම් සම්්‍යක් මාවතකට සම්්‍යක් දර්ශනයකට යහපත් වූ දර්ශනයකට හරි ගස්සලා දුන්නා. ආවේග බහුල ලෝකයේ ආවේගයෙන්න හේතුව ආවේගයෙන්නට හේතුව තමයි මමත්වය. මමත්වයෙන් යුක්ත මිනිස්සය සියලු දෙනාම ආවේග වෙනවා. එතකොට මේ ආවේග නතර කරගන්න පුළුවන් කම තියෙන්නේ මමත්වය දුරු කරගත්තොත් පමණයි. ආවේගශීලීත්වයන් නැති කරගන්න පුළුවන් අන්තගාමීත්වයන් නැති කරගන්න පුළුවන් මමත්වය දුරු කළාම. ඉතින් මේ ලෝකේ ආවේගයන් සිද්ධ වෙන්න මිනිස්සෙකුට වැඩි දෙයක් ඕනේ ආවේග ඇති වෙන මිනිස්සෙකුට ලොකු සිද්ධියක් ඕනේ මමත්වය තියෙන කෙනෙකුට ළඟ පවන් සැලුවත් ඇති. පවන් සලන එක හිමින් පවන් සැලුවත් ආවේග වෙන කෙනා ආවේගශීලී වෙනවා. පවන් සලන අත්ත පොඩ්ඩක් ඇඟේ වැදුනත් පවන් සලන කෙනා කෙරෙහි ආවේග වෙන පුද්ගලයෙක් නම් එයා ආවේගශීලී වෙනවා. අපි අහලා තියෙනවනේ මේ ඔය ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යයට පවා එයාට පොඩ්ඩ මේ බැරි වුණාම කේන්ති යන ස්වභාවය තියෙනවා. එහෙමනම් මිනිස්සෙක් තුල තමන්ට ආවේගශීලී වෙන්න අවශ්‍ය කරන ඒ ගුණය තිබුණොත් ඕනම වෙලාවක ආවේගශීලී වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඒ දැඩි මමත්වය තමයි හේතුව. මම කියන විදිය, මම හිතන විදිය, මම දකින විදිය, හරි මට හැඟෙන විදිය හරි කියලා අල්ලගන්නවා. එහෙම අල්ලගත්තාම ඒකෙන් තමයි අපේ ආවේගශීලීත්වයන් උපදින්නේ. ඒකෙන් තමයි අපේ ආවේගශීලීත්වයන් දැඩි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ආවේගශීලීත්වය තුළ කලකිරීම ඇති වෙන්න පුළුවන්, ආශාවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්, තරහව ඇති වෙන්න පුළුවන්, ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොනවා වුණත් ඒක හටගන්නේ අර මමත්වයේ නැමැති පොළොවේ. එහෙනම් පුජ්‍යලේගේ මමත්වය කොයිතරම් වැඩිද ඒ තරමටම ආවේගය වැඩි පින්නතුනේ. තණ්හාව ආශාව වැඩි, ඉරිසියාව ක්‍රෝධය වැඩි. ඒව යටින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. තමහරලාට උඩින් පෙන්වන්න නැතුව අනිත් අයට මමත්වේ තිය කියලා හැංගේ කියලා පෙන්වන්න නැතුව ඔන්න යටින් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒත් ඉතින් Tamanට Taman බොරු කරගෙනනේ. එතකොට Tamanගේ මමත්වය ඇතුළත තිබිල තියෙනවා. එතකොට ලෝකයට නොපෙරෙන මමත්වයක් පෙන්නල හරියන්නේ. තමා තුළම තමන් මමත්වය දුරුවෙච්ච කෙනෙක් බවට පත්වෙන්ඩ ඕන දුරු කරගත්ත කෙනෙක් බවට පත්වෙන ති මෙහම මිනිස්වනි කලාතුරකින් ඉන්නේ. නමුත් ඒවා කපටි වැඩ ඒව කරන්න එපා. එනිසා සැබෑ ලෙසම මනසට එකඟව තමන්ගේ මමත්වය දුරු කරගන්නාව වැඩ පිළිවෙලෙහි තමන් කටයුතු කරන්නට ඕනේ. මමත්වේ දුරු කිරීම කියලා කියන්න පින්නතුනේ මේ ලෝකේ තියෙන අපහසුම දුරු කිරීම. අවිද්‍යා පරමම්මල මේ ලෝකේ තියෙන පරම මල කඩේ අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාව කියන එකෙන් අදහස් කරෙත් මමත්වයම තමයි පින්නතුනේ. මම වෙමි මම වෙමි නම් මගේ ඇස වෙමි මගේ කන වෙමි නාසය වෙමි දිව ශරීරය වෙමි සිතවිලි මම වෙමි මගේ වෙමි මගේ ආත්මය වෙමි මගේම පුනර්භවයද වෙමි ඒකට නෙනේ ඊළඟ ආත්මය යහපත් කරගන්න නේද පුනර්භවයද වෙමි මගේම පරම්පරාවද වෙමි එමනම් සබ්බේ පුතජ්ජනා උම්මත්තකා. සියලු පෘතජ්ජනයෝ පිස්සෝ. එතකොට මේ ධර්මය දේශනා කරන්න කාටද බුදු හාමුදුරුව පිස්සන්ට. අද මම මේ දේශනා කරන ධර්මය දේශනා කරන්නෙත්. කාටද පිස්සන්ට. ඉතින් ධර්මය දේශනා කරන්නේ පිස්සන්ට කියලා තේරුම් අරගෙන හරි පරිස්සමට තමයි පිස්සන්ට බෙහෙත් පොවන්නේ. කොහෙද? පිස්සු ආට්ටුවේ පිස්සන්ට බෙහෙත් දෙන්නේ හරීම උපාය මාර්ගිකව. හරි පරිස්සමෙන්. අහලා ඇති දැකලා ඇති. මොකද ඔවුන් බෙහෙතක් දෙන්න දෙනවද? ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ බෙහෙතක් ගන්නෙ නැහැ. බෙහෙතක් දෙන්න ගියාම හරිම අමාරුයි. ඉතින් අතපය බැඳලා එන්නත් ගාලා බංකෝල දිගාරවලා බට දාලා නේද පිස්සන්ට බෙහෙත් දෙන්නේ පිස්සු ආට්ටුව පැති ගිහින් බලන්න ඕන. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන තරම් උපාය මාර්ගිකව මේ පිස්සන්ගේ පිස්සු රෝගේ හොඳ කරන්නේ නැද්ද? පුදුම පුදුම දෙයක් බුදුරජාණන් වහන්සේලා සිද්ධ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබත් හිතනවා ඇති අනේ බෝද අපිට අපිට පිස්සු තියනවද කියලා. මේ සමාජයේ ඉන්න ඔක්කොටම පිස්සු තියනවා. නමුත් ඒක පිස්සුවක් කියලා පේන්නේ ඇයි හේතුව? තම තමන් හැමෝටම පිස්සු නිසා. පිස්සු ආට්ටුවේ ඇතුලේ ඉන්න පිස්සන්ට ඒක ඇතුලේ ඉන්න කිසි කෙනෙක් පිස්සෙක් වගේ පේන්නේ ඒ වගේ තමයි මේ පොදු සමාජයේම ඉන්න කිසිම කෙනෙකුට පිස්සු තියනවා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම පිස්සු නිසා. ඒකයි දහමට අනුව යථාර්ථය පෙනතුනේ. දහමට අනුව යථාර්ථයක. සියලු දෙනාටම පිස්සු නිසා කිසි කෙනෙකුට පිස්සු තියෙනවා කියලා හිතන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්න කාටවත් අපි හිතනවාද මේ අහවල් කෙනාට පිස්සු කියලා? හිතන්නේ ඉතින් පිස්සු ලෝකයට ඒක පිස්සුවක් නෙමෙයි. නමුත් බුදුවරු ඉඳන් බලන තැන ඉඳන් බැලුවාම පිස්සු. ඒක හරියට වෙනතුනේ අපි මේ ලෝකයේ ඉඳගෙන බැලුවාම මේ ලෝකේ හරි විශාල ලෝකයක් වගේ තේරෙනවා. නමුත් අභ්‍යවකාශයට ගිහින් බැලුවාම මේ පෘථුවියම දුහවිල්ලක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකයි පොදුවරේගේ වැඩ ඉන්න තැන අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. එhmenan අපි ඉහළ වාසයකට, අදි වාසයකට, ලෝකෝත්තර භාවයකට ගමන් කරන්න ගමන් කරන්න මේ පුහුදුන් ආත්ම භාවය තුල සිතන, කියන, කරන, දකින හැම දෙයක් තුලම විශාල මෝහාන්ධකාරයක් ඇති බව වැටහෙනවා, වැටහි යනවා. අනේ මම මොන වගේ සිතුවිලි වලද මොන වගේ සංකල්ප වලද හිටියේ කියලා ලැජ්ජාවකටපත් වෙනවා. කලකිරීමකටපත් වෙනවා. hina යනවා. පොඩි ළමයෙක් වගේ නේද හිතුවේ දැක්කේ කල්පනා කරේ කියලා. එනිසා සියලු දෙනාම කල්පනා කරන්න ඕන මේ තියෙන සිතුවිලි පද්ධතිය තදින් අල්ලන්න නැතුව ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. මේ දකින අසන දේවල් තදින් අල්ලන්න නැතුව ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. වචන තදින් අල්ලන්නේ නැතුව ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. අපි ටික වෙලාවක් ඒ භාවනාවේ දෙමු. තදින් අල්ලන්න නැතිව දකින දේවල්, අහන දේවල්, දැනෙන දේවල්, වචන, සිතිවිලි ඔබ තුල හැසිරෙන ගමන් කරන සියල්ල මම තදින් අල්ලන්න නැතුව වාසය කරන්න. පුළුවන් තරම් ඒවා බුරුල් කරමින් නිදහස් කරමින් වාසය කරන්න. දිගටම භාවනාව යෙදෙන්න ওই විදියටම අපි කිසිම සිතුවිල්ලක් නැතුව ඉන්නට දරන උත්සාහයක් නොවේ මෙතෙන්දි සිද්ධ කරන්නේ. අපි මෙතෙන්දි සිද්ධ කරන්නේ එන සිතුවිලි එහෙම නැත්නම් අරමුණු ඒ වගේම තමන්ගේ මනසට දැනෙන සියල්ල ශරීරයට දැනෙන සියල්ල තදින් අල්ලා නොගැනීමෙන් වාසය කරනවා. එයින් අදහස් වෙන්නේ බුරුල්ව අල්ලන්න කියන එකත් නෙමෙයි. තදින් අපි මිටි කරගන්න එක අල්ලගන්න එක හැමදේම දුරු කරනකොට අපි අත් බුරුල් කරනකොට අතේ තියෙන දේ බිමට හැලෙනවනේ ඒ වගේ අපි මේ දෘෂ්ටි වෙන්න පුළුවන් සංකල්ප වෙන්න පුළුවන් සිතවිල්ලක් වශයෙන් එන අරමුණක් වෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ මමත්වය වෙන්න පුළුවන් තමන්ට බරට දැනෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන් ඒ ඕනම දෙයක් අපි ලිහිල් කරනවා තදින් අල්ලා ගැනීමෙන් වලකිනවා එයයි අපි සිද්ධ කරන්නේ මනස සූර්ණිය තබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා නොවේයි එන දේවල් තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කරනවා අප මේ ආකාරයෙන් තදින් අල්ලා නොගැනීම් පුරුදු කළහම අපිට පුරුද්දක් වශයෙන් ජීවිතයට එකතු වෙනවා වචන සිතිවිලි හැඟීම් ආවහම ඒවා තදින් අල්ලා නොගෙන ලිහිල්ව මෘදුව සිත තුල පරිහරණය කරන්න එහෙම නැත්නම් සිතින් ඉවත් කළම දාන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා එහෙමනම් ඊටාම හොඳ භාවනාවක් තමයි තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කිරීම. මොනවද? වචන. ශබ්ද. ශරීරයට දැනෙන දේවල්. රූප. ගන්ධ. රස. ස්පර්ශ අරමුණු සිතවිලි හැඟීම් ආකල්ප දෘෂ්ටි මමත්වය මේ දැනෙන ඕන දෙයක් තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කරනවා. අපි මුලදී පුහුණුවක් වශයෙන් තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කරලා අපිට දියුණු වුණාම තදින් නෙමෙයි කොහොමවත් මල්ලා නොගැනීම කිසිසේත් මල්ලා නොගැනීම පුරුදු කරන්න පුළුවන්. අන්නේ මට්ටමට දියුණු වෙනකොට දුටු දේ දුටු පමණයි දැනුණ දේ දැනුණ පමණයි කල්ලා ගැනීමක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒක තමයි රහතුන්ගේ ස්වභාවය. තේ ඔබ ආර්ය ශ්‍රාවකෙක් වෙන්නේ ආර්ය මාර්ගයට පිවිසෙන්නේ තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කිරීමෙන් හොඳයි සාදු සාදු සාදු. බලන්න ඔබ සාමාන්‍ය ජීවිතේ පැවතුනාට වඩා භාවනාත්මකව පවතින ඒ වෙලාව තුළ මොනතරම් වෙනස් අත්දැකීම් සමුදායක් ලබන්නේ නැති ඔබ සිහියෙන් අවබෝධයෙන් යුක්තව සිටියනම්. හරි පුදුමයිනේ බෝම තදයෙන් සිතුවිලි එනවා ඒක ස්ථීරෝම පවතිනවයි කියලා වගේත් හැඟෙනවා නමුත් ආයේ ඒක නැතුව යන ආයේ වගේ වෙන එකක් එනවා ආයිත් ඒවා තිබිලා ආයේ ඒක තිබුණා නෑ වගේ තත්ත්වයට මේක පහ වෙලා යනවා ආයිත් නොහිතපු කොහේ හරි තියෙන අස්සක මුල්ලක තියෙන වෙන අරමුණක් එනවා. කිසිම අදාළත්වයක් නෑ කිසිම සම්බන්ධයක් නෑ අපි උනන්දුවෙන් මෙනෙහි කරන්න කල්පනා කරන්න බැලුවේ නෑ එහෙම නේද? කිසිම අදාළත්වයක් නැති මේ නොහිතන අපිට වැඩකුත් නැති දේවල් මේ එක එක වෙලාවට එනවා පහළ වෙනවා. ඒ ඉතින් මේවා අල්ලගන්න ගියාම එහෙමනම් මේව භාවනා කරද්දිද මේ එන්නේ? භාවනා නොකර ඉන්නකොට මේ මොකක්වත් නැහෙනේ. නෑ පින්නතුනි භාවනා නොකරන ඉන්න වෙලාවට එනවා. දකින්නේ. තේරුණා නේද? දකින්නේ. ඊට පස්සේ ඔය සමහර අය හිතන්නේ ඒකයි භාවනා කරන්න ගියාම හරී සිතුවිලි එනවා වේගෙන් එනවා කියන භාවනා කරන්න ගියාම එනවා කියලා කියන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ භාවනා කරන්න ගියාම එනව නෙමෙයි භාවනා කරන්න ගියාම තමන්ගේ හිතේ තියෙන සිතිවිලි වල වේගය එයා දකිනවා ඒ කියන්නේ කලිනුත් තිබුණා දැන් දකිනවා ඉතින් බොහෝ දෙනා කියන්නේ වුණාට භාවනා කරන්න ගියාමයි සිත අසන්සුන් වෙන්නේ කියලා සිත අසන්සුන් වෙනව නෙමෙයි එතෙන්දි වෙන්නේ හිත දකිනවා හ්ම් ඒක හරියට කෙනෙක් කියතොත් එහෙම මේ ඇඳපල්ල අතු ගන්න ගියාම හරියට දූවිලි යනවා කියලා ඇඳපල්ල හොයන්න නැතුව ඉන්න. හැබැයි ඇඳපල්ලේ දූවිලි තියෙනවා. අර ඒ වගේ සිද්ධයක්. ඇඳපල්ල අතු ගන්නකොට නැත්නම් අතු ගන්නකොට හරියට කුණු දූවිලි මතු වෙනවා කියන්න පුළුවන්. නමුත් එයා ඉන්නේම කුණු දූවිලි ගොඩේ. ඒ නිසා ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. භාවනා කරන්න ගියාම සිත අසන්සුන් වෙනවවත් එහෙම නැත්තම් සිතුවිලි වේගෙන් එනවත් නෙමෙයි ඔබ ඒක දකින්න පටන් ගන්නවා කියන එක. ඉතින් මේ ඇස් අරගෙන ඉන්න මොහොතේත් පුරුදු වෙන්න තදින් නොවල්ලා සිටින්න. තදින් අල්ල ගන්න ගියොත් එයාට ගැටෙන්නේ නැතුව නම් පොඩ්ඩක්වත් ඉන්න ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එයා පාරට ගියත් පාරේ මිනිස්සයත් එක්ක ගැටෙනවා. පත්තරේ බැලුවත් ගැටෙනවා, ටීවී බැලුවත් ගැටෙනවා. කල්පනා කර කර හිටියත් ගැටෙනවා. එයා දෙමව්පියෝ එක්කත් ගැටේවි, ස්වාමි භාර්යාවන් එක්කත් ගැටේවි, දරුවෝ එක්කත් ගැටේවි, තමන් එක්කත් තමන් ගැටේවි. තේරුණානේ. දැන් ගැටීමේ සිතුවිලි තිබුණා ඔය විශාල සංහාරයක් කරපු හිට්ලර් ළඟ. එතකොට හිට්ලර් අවසානයේ ලෝකයේත් එක්ක හැම කෙනත් එක්කම තදින් ගැටිලා ගැටිලා ගැටිලා ගැටිලා අවසානයේ ගැටුනේ කවුරුත් එක්කද? තමන් එක්කත් තමන් ගැටුණා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන ගැටීම පුරුදු කළොත් ඔහු අන් අය සමග පමණක් නෙමේ ගැටෙන්නේ තමන් එක්කත් ගැටෙනවා. ඒ එහෙම වෙලා නෙවෙයි සමහර අය සියදි විහානි කරගන්නේ එහෙමයි. නෝනත් එක්ක ගැටිලා ගැටිලා ගැටිලා ගැටිලා එහෙම නැත්නම් තව පිරිස් එක්ක ගැටිලා ගැටිලා අවසානයේ ගැටීම තමන්ගේ පැත්තට හරව ගන්නවා. හැරෙනවා පින්නතුනේ. එහෙමනම් එක්තරා උද්වේගකාරී ආවේගශීලී බලවේගයක් තමයි වැඩ කරන්නේ. පැහැදිලිද පින්නතුනේ? උද්වේගකාරී ආවේගශීලී බලවේගයක් අන්න ඒකට කියනෝ මමත්වය. සක්කාය දිට්ඨිය. රහතුන්ගේ ස්වභාවය ආර්ය ශ්‍රාවකයන්ගේ ස්වභාවය තමයි තදින් අල්ලා නොගැනීම. වැඩිය සීරියස් ගන්නෙ නෑ කිසි දෙයක් තදින් ගන්නෙ නෑ. අපේ මිනිස්සු සමාජය දිහා බැලුවාම නේද? හැමතිස්සෙම ඉන්නේ සීරියස් වෙලාමයි ඉන්නේ හැමතිස්සෙම. හැම දෙයක් එක්කම හරි ඝන විදියට රළු විදියට හිතනවා. එහෙමද නැද්ද? ඒක හරි භයානක තත්ත්වයක්. හැම දේ හැම දෙයක් දිහාම හරි ඝන විදියට රළු විදියට තදින් හිතනවා. ආගම ගැනත් එහෙමයි. ජාතිය ගැනත් එහෙමයි. රට ගැනත් එහෙමයි. තමන්ගේ දරු පවුල ගැනත් එහෙමයි. තමන් ගැනත් එහෙම හරියට තද විදියට හිතනවා. එතකොට තද විදියට හිතන ගතියක් කියලා කියන්නේ ඇවිලෙන්න සුළු පුළුවන් ස්වභාවය, පුපුරන්න පුළුවන් ස්වභාවය එතන හට ගන්නවා. මිනිස්සුන්ගේ තද ගතිය එකතු කරලා වාහනයකට දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ වාහනේට පෙට්‍රල් ඩීසල් කරන්ට් එක ඉලෙක්ට්‍රික් මුකුත් ඕනේ අර මිනිස්යාගේ හිතේ තියෙන තද ගතියෙම වාහනේ දුවන්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරම් පිපුරු ධාරාවක් තියෙනවා. ඒකේ අශ්ව බල ගානක් හැදුවොත් විශාල බලයක් තියෙයි. ඒ වචන වලින් ක්‍රියාවන් වලින් පිට වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ පුරාම තියෙනවා තදගතිය නැති බව. ශාසනය මගේ කියලා අයිති කරගන්න හදපු අය හිටිය. අනේ ගොල්ලන්ට කිසිීම තදගතියක් නැතුව කටයුතු කරේ. දේවදත්ත හඬා වැලපුනේ අනේ බුදු හාමුදුරන්ට මෙච්චර මං දේවල් කරලත් එයා හිත එයාට එයා කියනවා අනේ බුදුහාමුදුරු මට මුකුත් කිව්වේ නැහැ. අන්න ඒකයි පශ්චාත්තාප වීමට ඒ ඇත්තන්ට බරපතල විදියට හේතු වුනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේම ආරාමයේ ඉඳගෙන භික්ෂුන් වහන්සේලා එකට ගැටෙනකොට ඒ ඉන්න පිරිස එළෙව්වේ නෑ බුදුහාමුදුරු එතනින් නික්මලා ගියා. බුදුහාමුදුරු එතනින් අයින් වෙලා ගියා. නැත්තම් තිබුණේ ඒ ඉන්න පිරිස එලවලා දාලා ඉන්න. ඒ නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රේෂ්ඨ ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේට නොයෙකුත් ආරාමාදිය කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන්වලින් ආරාමාදී හදල දුන්න බලන කිසි එකක් තදින් අල්ලපු නැති ස්වභාවය දක්නට තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කිසිම ආරාමයක එක දිගට වැඩ හිටියෙත් නෑ දහනම වසක් වැඩ හිටියව ජේතවනාරාමේ අනිත් අනිත් ආරාමවලත් වැඩ හිටිය නමුත් උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසානයේ පිරිණුවන් මංචකයේ හැටියට තෝරගන්නෙත් පොදු ස්ථානයක් ගහක් යට තදින් අල්ලා නොගැනීම විශ්වය තුළම වාසය කිරීම පිනුතුරි මමත් මේ ධර්මයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න කලියෙන් හරීම පුදුම විදියට මම කියලා මම අල්ලගෙන හිටියා. මේ ඉන්නේ මම කියලා. මට දැනුණ මම හිතුවා. ඉතින් හැම තිස්සේම මම පරිස්සම් කරගන්න පුදුම උත්සාහයක යෙදෙනවා. එතකොට මගේ හිත පරිස්සම් කරගන්න ඕන. මගේ ශරීරය පරිස්සම් කරගන්න ඕන. ශරීර හැඩය පරිස්සම් කරගන්න ඕන. ඉතින් කොණ්ඩේ හැමතිස්සෙම හදනවා. ඇඳුම් හැමතිස්සෙම හදනවා. ඒව හොඳට පිළිවෙලට අඳිනවා. නොයෙකුත් දේවල් කරමින් ඉන්නවා මේ මම පරිස්සම් කරගන්න ඕනනේ. මම පරිස්සම් කරගන්න. ඕක නෙවෙයිද මිනිස්සු ඇත්තෙම කරන්නේ. ඒ මම කියන කෙනාම පරිස්සම් කරනවා. කොච්චරද කියනවනම් තුවාලයක් පරිස්සම් කරනවා වගේ කොයි වෙලාවෙ මේක ඉද්දේද දන්නේ බලන්න ඔබට සම්බන්ධ කරලා බලන්න ජීවිතේට තුවාලේ පරිස්සම් කරන හැමතිස්සෙම හොඳ අවධානයෙන් මොන වැඩේ කරත් තමන්ගේ තුවාලයත් ඉද්දී <laughs> තුවාලේ ගැන වැඩි අවධානයකින් එයා වතින් වහගෙන හරි පරිස්සම් කරනවා ඒව නැත්තම් අපි වටිනා දෙයක් මණිකක් වගේ දෙයක් වුණොත් එහෙම ඒක පරිස්සම් කරනවා. එතකොට මේ පරිස්සම් කිරීම දැඩි පරිස්සම් කිරීමක් බවට තද පරිස්සම් කිරීමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා තද පරිස්සම් කිරීම බවට පත් වෙනකොට පින්නතුනේ මේ ලෝකය හරීම බරට දැනෙන්න පටන් ගත්තා වාහනයකට හරියට වැඩිපුර බර පැටවුවාම මේ වාහනය රත් වෙලා දුම් දාගෙන තමයි වාහනේ ධාවනය වෙන්නේ. ලෝඩ් එක වැඩිනේ. කඳු එහෙම ඇද ගන්නත් බෑනේ. අපි ඔය ලොකු කඳු ප්‍රදේශ වලට ගියාම ලොරි එහෙම මෙහෙම මෙහෙම හිමින් හිමින් හිමින් හිමින් අදින්නේ බර වැඩි. ඒ වගේ අපේ ජීවිතය කියන එක අපි තදින් අල්ල ගන්න ගන්න යන්න බර වැඩි වෙනවා. බර වැඩි වෙනකොට හරියට හීට් වෙනවා. රත් වීම වැඩි වෙනවා. එහෙනම් අපි බුරුලෙන් අල්ලගත්තොත් අපේ රත්වීම අඩු වෙනවා රත්වීම නැති කරන්න පුළුවන්. තදින් අල්ලන්න එපා. තදින් අල්ලන්න එපා. දැඩි බව වැඩි වෙන්න වැඩි වෙන්න බර වැඩි වෙනවා. දැඩි බව අඩු වෙන්න අඩු වෙන්න යා මෘදු වෙනවා. ඔබට ජීවිතයේ ඉහළට යන්න ඕන නම් මෘදු වෙන්න. ඔය Apple සමාගමේ නිර්මාතෘවරයා පවා ඒ ස්ටීව් ජොබ් ද කොහෙද යාගේ නම? අන්න එයාට මේ ගේ දිහා බලද්දිත් ඒ මනුස්සයා හොඳ ලෝකෙම හිටපු ප්‍රධාන ධනවතෙක්නේ Apple සමාගමේ අයිතිකරුවා. ඒ මනුස්සයාගේ කම්පැනි එක යා ආරම්භ කරපු කම්පැනි එකෙන් එයාවම අයින් කරනවා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලේ. මෘදු මිනිස්සෙක් නිසා නේද එහෙම වෙන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. එයා මෘදු මිනිස්සෙක්. එයා එළෙව්වා මෙයා එතනින් ගියා. එතනින් ගිහිල්ලා ආයෙ එයා වෙනම තැනක් හදාගන්න. ගොඩනගාගෙන ගිහිල්ලා ආයෙ යාගේ පරණ කම්පැනි එක ආයෙ යාම අරගෙන ගොඩනගනවා. එවනම් අපිට දකින්න තියෙන දිය දහරාවක තියෙන මෘදු බව යම් ආකාරයක ස්වභාවයෙන් උප්පත්තිගත භාවයකින් හෝ යම් අවබෝධයකින් හෝ හැත්තන්ගේ ජීවිතය හරහා ගමන් කරලා තියෙනවා. තේරෙනා නේද? ගමන් කරලා තියෙනවා. එසා මෘදු කෙනෙකුට යා හැකි දුර බොහොමයි. දණ්ඩක් වගේ වුණොත් කොයි බහරි තැනක හිර වෙනවා. එහෙම නේද? ගඟක වුණත් ගහගෙන ගලාගෙන යන්නේ නැහැනේ. දණ්ඩක් වගේ වුණාම තද වුණාම ඉර වුණා. බර වුණොත් එතරම් දී යටට ගියා. දැන් ඔය යකඩයක් අලවංගුවක් වගේ දෙයක් නේද? දාපු ගමන්ම එක පාවෙන්නෙත් නෑ එතනම හිර වෙනවා. දණ්ඩක් වගේ වුණොත් ඒකත් පාවලා යන්නේ කොහේ හරි හිර වෙනවා නතර වෙනවා. හැබැයි මෘදු වුණාම ගලාගෙන යනවා. එහෙනම් ලෝකේ ඉන්න මෘදු අය තමයි ලෝකේ මෘදුම මෘදු භාවය අනතිමානී භාවය මේ ලෝකේ බලවත්මම තිබුණේ කාලඟද බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ. ඊට පස්සේ තිබුණා අපේ සරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා ළඟ. වේදු මහරහතන් වහන්සේලා ළඟ උන්වහන්සේලාගේ අද පිළිම හදාගෙන වදින්නේ ඒ මෘදු භවය අනතිමානී භවයේ ගුණාංග. එහෙනම් අපි දරදඬු වෙන වෙන තරමට මිනිස්සු දරදඬු වෙන තරමට ඒගොල්ලන්ට ලොකු දුරක් යන්න බෑ. කොයි හරි තැනක එක තැනක හිර වෙනවා. අනතිමානී වෙන්න මෘදු වෙන්න ගුරුසු අය ගුරුසුකම් කරා දෙන්න. මොකද හැම කෙනාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ යම් කිසි පාරමිතාවක් පුරන්න. මේ මනුස්සාත්මයට ඇවිල්ලා මෙතනින් බලු ආත්මයකට යන්න හිතන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. මනුස්සාත්මයකට ඇවිල්ලා ඊළඟ ආත්මේ හරකෙක්ගේ ආත්මයට යන්න හිතන අය ඉන්නවා. එක හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියා උන්වහන්සේ දානශාලාව ළඟ ලොකු මීහරක් ඔලුවක් ගහගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ සැබ කොන්ක්‍රීට් වලින් හදලා හොඳට මීහරකෙක්ගේ ඔලුවක්. හැම කෙනාටම බනින්නේ මූට පිදුරු මිටියක් කන්න දෙන්න ඕන කියලා. මූට පිදුරු ගුලි කවන්න ඕන කියකී බනින්නේ. මීහරක් ඔලුවකුත් ලොකුවට ගහගෙන. ඉතින් මට මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කල්පනා කරනකොට කරනකොට කරනකොට මට හිතුණ උන්වහන්සේක ඊළඟ ආත්ම භාවය උන්වහන්සේ ගාන්ට හදාගන්න කියලා. නුවර පලාතේ ඉතින් මේ මම ඔය ටික ෂර්ට් එකක් ඇඳලා හිටියා සීතල නිසායි ශරීරාවරණය නිසායි මේ අර වික්ෂුන් වහන්සේලා අඳින විදිහේ සිවුරු වලින් මහලා අත් දිගට ඇඳලා හිටියා අංශ කඩේ උන්වහන්සේ ඒකටත් හරියට කේන්ති අරගෙන මේ දොස් කිව්වා. ඕ පිට රටවල් වලින් පුරුදු කරපු ඒවා හරි මේ කියලා. ඉතින් අර ආවේශ වීම, ආවේගශීලී වීම මිනිස්සුන්ට අර විදියට බැනීම, පරිභව කිරීම ඇතුලේ මට පේරුණා උන්වහන්සේ හදාගන්න ඊළඟ ආත්මේ මේ වගේ තත්යකට කියලා. ඒ වගේම මේ මිනිස්සු ඉන්නෝ නයා කාපිය, නයා කාපිය කී කී බයිනා ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ තත්ත්වෙට තමයි ඒ හදාගන්නේ. ඒ උඹ අපායට යන්න අපායට ඵලයන් කී කී ඉන්න අය ඉන්න කට්ටිය ඒගොල්ලොත් යන්නේ අපායට තමයි. ඒගොල්ලෝ හදාගන්න தત્ත්වය දකින්න පුළුවන්. කතා බහින් පැවැත්මෙන් කියන්න පුළුවන් ඊළඟ වතාවේ තරපෙක් වෙනවද, පත්තායෙක් වෙනවද, ගරුඬෙක් වෙනවද, මීහරකෙක් වෙනවද කොටියෙක් වෙනවද පොළඟෙක් වෙනවද දෙවියෙක් වෙනවද ඒ වගේම කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. හැමෝම තමන් මැනගන්න ඊළඟ ආත්මේ තමන් කවුද කියලා. ඒක ගොඩාක් වටිනවා. Taman දෙවියෙක්ද? Taman සර්පයෙක්ද? සුනකයෙක්ද? හරකයෙක්ද? මන් නැවත මිනිස්සෙක්ද? මනුස්ස ගතියට එන්න පින්නතුනේ හිතේ ලොකු ප්‍රභාස්වර බවක් සැහැල්ලු බවක් තියෙන්න ඕන මෙත් කරුණා සහගත බවක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඉන්න බෑ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයකට. මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ පරිපූර්ණ මනුස්සයෙක් බවට පත්වෙන්න ශ්‍රද්ධාව තියෙන දම්පින්කං කරන භාවනා කරන භාවනා කරනවා කියලා මේ අත් දෙකකට මෙහෙම තියාගෙන මිනිසුන්ට කුඩු ගේඩුකම් කරන කෙනෙක් වෙන එක ලේසි එහෙම කෙනෙක් වෙන එකෙත් නෙමෙයි පන්සල සම්බන්ධ වෙනවා ලෝකයේ ඉන්න ලොකුම මෝඩයෝ සෙට් එකයි ලෝකයේ ඉන්න ලොකුම ඥානවන්තයෝ සෙට් එකයි දෙගොල්ලම එකතු වෙනවා. පිස්සු ටිකත් එකතු වෙනවා බොහෝ නැනවත් පිරිසත් එකතු වෙනවා. ඒ දෙගොල්ලම එකතු වෙනවා. මෝඩයෝ ධර්මයේ නොදැන ආශ්‍රය කරනවා ඥානවන්තයෝ දැන ආශ්‍රය කරනවා. ඒකයි ඒ වෙන්නේ පින්නතුනේ. තමන් මෝඩයෙක්ද නැද්ද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. තමන්ට ඉරිසියාව නැත්තම් තව කෙනෙක් කෙරෙහි ඉරිසියාව උපදින්න නැත්තම් තමන් මෝඩයෙක් නෙමෙයි. ඉරිසියාව උපදිනවා නම් තමන් මෝඩයෙක් කියලා හිතාගන්න. එතකොට මොකද කරන්නේ? ඒක පාලනය කරලා ඊර්ෂ්‍යාව නැති කරලා ඊර්ෂ්‍යාව නැතිසෙයින් කටයුතු කරන්න ඕන. වෛරය ඇති වෙනවා වෛරය පාලනය කරලා වෛරය නැති කරලා වෛරය නැති ලෙසින් කටයුතු කරන්න ඕන. ලෝභය ඇති වෙනවා ලෝභය නැති කරලා දාන චේතනාවෙන් වැඩ කරන්න ඕන. පරිත්‍යාගශීලී භාවය අතහැරීමෙන් වැඩ කරන්න ඕන. තමන් මේ ලෝකේ බලහත්කාරයෙන් රඳවගත්තට ඒ දේ වැඩන්නේ තමන්ට මේ ලෝකයේ ස්වභාවයෙන් දෙයක් ලැබිලා තියෙනවා නම් ඒ දේ තමයි වටින්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ බුද්ධ ගෞරවය බුදුහාමුදුරුව බලහත්කාරයෙන් ලබා ගත්ත දෙයක්ද කියන්න බලන්න නෑනේ බුදුහාමුදුරුවන්ට ස්වභාවයෙන්ම අපිම හිතලා අපි ලබා ගන්න දෙයක් බුදුහාමුදුරු කොතනකවත් කියලා නෑ පිළිම හදන්න මට මල් පූජ කරන්න එහෙම කියලා නෑ අපිම පිළිම හදාගෙන අපිම ගෞරවයෙන් ගෞරව දක්වනවා බුදුහාමුදුරු දේශනා කළා නෑ තමන්ට ඕමනා කර තිබෙනවාද තමන්ගේ මමත්වය දුරු කරන්න. තමන්ට ඕමනා කර තිබෙනවාද තමන්ගේ මමත්වය දුරු කරන්න තමන් මහල බලන්න තමන්ගේ හිතෙන්. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය අර්ගෙන තමයි භාවනාවේ දෙන්න ඕන. මට ඕමනා කරලා තියෙනවද මමකි මගේ මමත්වය දුරු කරන්න. මනුස්සයෙක් මමත්වය දුරු කරන්න ලෑස්ති නෑ. මමත්වේ භවත්වය දුරු කරන්න නෙවේ මනුස්සෙක් මේ ලෝකෙට ආවේ. මමත්වය පෝෂණය කරන්න ආවේ. මමත්වය දුරු කරන්න නෙමේ ආවේ මමත්වය පෝෂණය කරන්න ආවේ. දෙමව්පියෝ කියන්නෙත් පුතේ උඹ ලොකු කෙනෙක් වයක්. ඒ කියන්නේ මමත්වේ පෝෂණය කරගනී. මේ සමාජෙ ලොකු කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න ඔය ඇත්තෝ දන්නවනම්. ලොකු කෙනෙක් පොඩි කෙනෙක් නැති ලෝකයක ලොකු කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න. අර සමාජ තලයට වඩා උසස් වෙන්න කියන එකන ලොකු කෙනෙක් වෙන්න කියන්නේ. ඒ සමාජයට වඩා හොඳින් අඳින පළඳින ගෙවල් දොරවල් තියෙන කතා බහ කරන කෙනෙක් වෙන්න. ඒ සමාජයේ ලොකු පොඩි අය තෝරන විදිය හරීම වැරදියි. ලොකු පොඩි අය තෝරන්නෙම ඔන්න ඔය විදියට ලෝකෙ ගරු කරන දේවල් වලින් යාන වාහන, ගෙවල් දොරවල්, අඳින පළඳින දේවල් වලින් මේ ලෝකේ ලොකු කෙනෙක් වෙන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය මුලින්ම මට නැති වුණා. ඒක තමයි මේ ගමනේ ආරම්භය. මේ සමාජයේ ලොකු කෙනෙක් වෙලා වැඩක් නැහැ. මෝඩයන්ගේ ලෝකයක ලොකු කෙනෙක් වැඩක් වෙලා තියෙනවද? හරක් මඩුවක ලොකු කෙනෙක් වෙලා වැඩක් තියෙනවද? කුකුල් කූඩුවක ලොකු කෙනෙක් වෙලා වැඩක් තියෙනවද? මේ සමාජය කියලා කියන්නේ ලෝකය කියන්නේ කුකුල් කූඩුවක් එහෙම නැත්නම් හරක් මඩුවක් වගේ තැනක්. ඕකේ ලොකු කෙනෙක් වෙලා වැඩක් නැහැ. තිරිසන් වගේ සමාජයක් ලෝකේ. සිංහයාගේ හයිය දෙනකන් එයා ඒකට නායකත්වය සපයනවා. ඒ සිංහයා දුර්වල වෙච්ච දවසට අනිත් සිංහ පැටව ටික ඔහුම හපලා තනි කරනවා. අයින් කරලා දානවා. ඔබ ළඟ තියෙන යම් යම් දේවල් ගිලිහෙන කල්හි යම් යම් පිරිස් අඩු වෙලා අඩු වෙලා අඩු වෙලා යනවා. ඔක්කොම ගිලිහි ගිය දවසට ඔබට කිසි කෙනෙක් නැතුව යනවා. රූපෙට ආස කරන අය රූපේ නැතුව නැති වෙනකොට නැති වෙලා යනවා. ධනයට ආස කරපු අය ධනෙ නැති වෙනකොට ඈත් වෙනවා. හඬට ආස කරපු අය හඬ නැති වෙනකොට නැතුව යනවා. බලයට ආස කරපු අය බලය නැති වෙනකොට ඔබෙන් ඒ අය ඈත් වෙලා යනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි වයසට ගියාම ලෙඩ ඇඳට ගියාම අනේ මට මේවා කල්පනා කරන්න තිබුණේ මීට කලින්. අපරාධි මම රැවටුණා. මට ධනෙ තියෙනවයි කියලා මම මාන්නෙන් ඉපදුණා. අනේ මම රැවටුණා කියලා හිතනවා මිනිස්සු. ට හිතෙනවා. අනේ මට යාළු ඉන්නෝ කියලා හිතුවා. අනේ කියලා. අනේ මට මේ දේශපාලන බලය තියෙනවා කියලා හිතනවා. දැන් මොකෙක්වත් එන්නේ නැහැ. මල ඇඳටවත් බලන්න අපරාදේ. පක්ෂපාතවල තිබුණා අපරාදේ කෝ නෑ. කිසි කෙනෙක් නෑ. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. අපිට යම් යම් දේවල් තියෙන නිසා තමයි අපිට යම් යම් අය එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ දේ නැති වෙනකොට ඒ අය නැති වෙනවා. හාමුදුරු කෙනෙකුට වුණත් එහෙමයි. උන්වහන්සේ ළඟ යම් ධර්මයක් දේශනාවක් තියෙනවා. ඒක තියෙනකොට මිනිස්සු ටික ඉන්නවා. ඒක නැති වුණොත් නැති වෙලා යනවා. ළමයා වුණත් තනපුඩුවේ එල්ලෙන්නේ කිරි තියෙනවනන්නේ ඇවිල්ලා. කිරි නැති වෙනකොට ඒ ළමයාත් අයින් වෙනවා. ඒක තමයි ලෝක ස්වභාවය. ලෝක ධර්මතාවය. ඒකට දොස් කියන්න බෑ. ඒක තමයි ස්වභාවය. අන්න ඕන්නේ සියලු දෙනාටම එකයි. ලෝකෙ දුෂ්ට නිසා කරන දෙයක් නෙමෙයි මේක. මේකට කියන්නේ ලෝකත් ස්වභාව ධර්මය. ගෙදර වුණ බල්ලට වුණත් කෑම ටික නැති වුණොත් එහෙම ඌ ගේට්ටුවෙන් පැනලා හැකියිලා වෙන කොහේ හරි කෑම ටිකක් හොයාගෙන කනවා. ඒසා ලෝකෙට මේ දොසක් කියනවනේ මේ ලෝක ස්වභාවය ඔබ මම සියලු දෙනා එහෙමයි. ඉතින් අපි මේ හැම දෙයක්ම මතක් කරේ ඇයි අපි තදින් අල්ලගන්නේ තදින් අල්ලගත්තට පවත්වන්න පුළුවන් දෙයක් මෙතන නෑ මෙතන නෑ මේක බොරුවක්ද ඇත්තක්ද ඒක ඇත්තක් නම් ඒ ඇත්ත විදියට මේක බාර අරගෙන තමා තුල තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කරන්න තදින් අල්ලා නොගැනීම පුරුදු කරන්න කැලේක වගේ තැනක සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා. ඒක Tamanට යම් ඉමේජ් එකක් පහළ වෙනවා. ඉතින් අපි එහෙම පුරුදු කරගෙන යද්දී වෙනි වෙනි වෙනස්කම් දැනෙනවා. ඒක ස්වභාවයක්. ඒක ස්වභාවයක්. ඒක හිතන අතර වෙලා වගේ තිබුණට කමක් නැහැ. එතන Taman සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවනම්. එතන අතර වෙලා වගේ දැනුනට කමක් නැහැ. Taman එතන සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නවනම්. දැන් බලන්න අර මෙතෙන්ට එද්දි තිබුණු හිතේ තිබුණු අරමුණක් අල්ලගන්න තද ගතිය දැන් අඩුයිද නැද්ද දැන් අඩුයි දැන් අපි තද ගතිය ඔබට තියෙන දෙයක් තදට ඔබ හිතන දෙයක් ඕනනම් මෙනෙහි කරලා බලන්න ඔබ තදට කවුරු හරි එක්ක මේ සටන්කාමීව සිටියනම් ඒ ඒ කෙනාව පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා හරි බලන්න දැන් එච්චරම තද ගතියක් ප්‍රෙෂර් වෙනවද නැද්ද කියලා. හොඳට බලන්න. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට එපාම වෙච්ච කෙනෙක් පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා බලන්න තමන්ගේ තද ගතිය කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා බලන්න. කවුරුත් මතක් වෙන්නේ නැද්ද? අනුකම්පාව දැනනවා. හිත ගැටෙන කෙනෙක් තදින්ම හොයාගන්න තාම බැරි වුණා නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මතක් කරගන්න. බලන්න කොහොමද එයත් එක ගැටෙන්නේ කියලා තාමත් හිත Gota go home Gota go home කියනවාද කියලා කියලා බලන්න පොඩ්ඩක් හිත නැහැ නැත්තම් දැන් මේ දවස්වල රනිල් ගෝ හෝම්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න ඕන කෙනෙක් කම් හෝම් වුණත් කමන්නේ ගෝ හෝම් වුණත් කමන්නේ අපිට කවන්නේ ඌනෝ ගම්මෝ පූතජ්ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ මේ ලෝකෙ කවදාවත් අර්ථවත් වැඩක් වෙන්නේ ඔක්කොම ශූන්‍යයි ලෝකයේ අහස උසට වේගින් දියුණු උනකුත් උනත් වැඩකුත් නැහැ ඒ ලෝකේ කඩා දාන්න බෝම්බ දෙකයි ඕන එහෙම නේද දැන් මේ දවස්වල යුද්ධ යන රටවල් කොච්චර දියුණු රටවල්ද නේ යුක්‍රේනය ලෝකෙ තිබුණු විශාලම ගුවන් යානා පවා හිමි විශාල දැන් බලන්න ඒ රට අලු ගොඩ ඔය රට ආයි ගොඩනගන්න අවුරුදු 100කට පුළුවන් අවුරුදු දහස් ගානක ගොඩනගපු දේවල් නේද මේ බීමට වැටෙන්නේ ඒ නිසා මිනිස්සු කා කොටාගෙන කොන්ක්‍රීට් වලින් මේවයින් දියුණු වුණාට වැඩක් නැහැ. මනසින් දියුණු වෙන්න ඕනේ. සියලු දෙනාම කිරි කිරි කිරි කලයක් නරක් කරන්න ගොම බින්දු කීයක් ඕනද? එක ගොම බින්දුවයි ඕන. ඒ වගේ මේ සමස්ත සමාජයම උනත් නරක කරන්න එක පුජ්‍යලෙකුට පුළුවන්. එනිසා අතහැරීමෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න. සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුරුදු වෙන්න. ඒ සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නකොට එතුමියට දැනුණා වගේ අනිත් අයටත් දැනෙන්න පුළුවන්. වලාකුළු මැද වගේ ඉන්නවා, මිහිදුමක් වගේ මැද ඉන්නවා. දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ සංකේතයක්. තමන්ගේ හිතේ යම් සැහැල්ලුවක් ඇති වෙනකොට තමන්ට දැනෙන සංකේතයක් ඒක. උදාහරණයක් වගේ දෙයක්. හැබැයි ඕක තියෙන්නේ අපි මේ දැන් මේ මොහොතේ පුරුදු කරනකොට තමයි. ඒක නිසා බුදුහාමුදුරුව සතර ඉරියව්වේම ධර්මය පුරුදු කරන්න කිව්වා. හැවිදගෙන ගියත් වාඩි වෙලා හිටියත් සැතපිලා හිටියත් කතා කරමින් සිටියත් අපි මේ මොන ඉරියව්වක සිටියත් ධර්මය පුරුදු කරගත්තොත් හිත සැහැල්ලු කරන වැඩපිළිවෙල පුරුදු කරගත්තොත් ඔබ සැහැල්ලුවෙන් ඉඳීවි. මොනවද අපි සැහැල්ලු කරන්නේ අපේ ඇති ඇති කරන ගන්න දෘෂ්ටි සංකල්ප අපි අඩු කරනවා සැහැල්ලු කරනවා මොනම දෙයක්වත් අදට අල්ලන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේ මිනිස්සු හදන එකවත් තදින් එල්ලුවේ නැහැ. තේරුණා නේද? දැන් අපි හරියට තදින් අල්ල ගන්නවනේ. මිනිස්සු හදන්න, ළමයි හදන්න පවා නේද? තදින් අල්ල ගන්නවා. ළමයි හදන්න. ළමයි නෙවැරදි කරන්න. තදින් අල්ල ගන්නවා. අත්ති අත්ති කියලා හිතන්නේ බාලයෝ. දැන් අර ඉතිබාලෝ පුත්තා මත්ති ඒ මත්ති කියන වචනේ විදියට ශබ්ද වුණාට ඒකේ අදහස අත්ති කියන එක. තේරුණා නේද? ඒක අත්ති. පුත්තා අත්ති. එහෙම කිව්වොත් එහෙම ගාතාව ලස්සන නෑනේ. ධනං අත්ති. දැන් බලන්න කොච්චර දේවල් අත්තිද? අත්ති කියන්නේ ඇතනේ. ඇත කියන අර්ථය. බලන්න ඔබට ඇත ඇත කියන ඒවා කොච්චර තියෙනවද කියලා. හිතේ බලන්න ඇත කියන ඒවා කීයක් තියෙනවද? මට නම් පින්නතුනේ මට මමත් නැත. මට මමත් නැති. මගේ හැඟීම සහ දර්ශනය. මම මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්නේ වෙන තැනක ඉන්න දෙන්නේ නෑනේ. ගාලා පන්නනවා. ගාලා පන්නනවා කියන්නේ තවත් දෙයක් හිටියාම යන්නේ කවද්ද කියලා අහනවනේ. ඒ නිසා මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතෙන්ට වෙලා ඉන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. කවුරුවත් අනිත් එක්කෙනා කොයි වෙලාවෙදී යවන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. එහෙම යවන්න බලන්න ඉතින් හිතුවොත් එමේ ඒගොල්ලන්ටම කර්ම විපාකේ යන්න වෙනවා. අනිත් අය යවන්න හැදුවොත් එහෙම Tamanටම යන්න වෙනවා. ඒ එහෙම වැඩ කරනවා මෙතන කර්ම බලවේගයක් වැඩ කරනවා. මම ඉඩ දීලා තියෙන්නේ විශ්ව නීතියට විශ්ව ස්වභාව ධර්මයට නීතියට තමයි ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. ඒ ඒක තමයි අනුගමනය වෙන්නේ. හැමදේම කර්මයේ නීතිය විසින් විසඳනු ඇත. මන් මං කිසිම කෙනෙකුට මුකුත් කරන්න යන්න ඕනේ පින් දෙන්න ඕනත් නැහැ, පින් ගන්න ඕනත් නැහැ. මුකුත් කරන්න ඕනේ පව් දෙන්න ඕනත් නැහැ, මොකවත් කරන්න ඕනත් නැහැ. හැමදේම විශ්වයේ න්‍යාය ධර්මය කර්මය විසින් සියල්ල බලාගනි. එච්චරයි. දැන් අපිට දොස් පවරන අයට ඕක වැඩි දඬුවම් දෙන්න මහන්සි වෙන්න එපා. කර්මය විසින් සියල්ල බලාගන්න එච්චරයි. තේරුණා නේද? බුදුහාමුදුරන්ගේ හිම වැඩපිළිවෙලක් තිබ්බේ. ඔබ ආධ්‍යාත්මිකව පෝසත් නම් ඔබේ ඒ පෝසත්කම හැම තැනදීම වැඩ කරනවා. ඔබ ගහක් යට හිටියත් මාලිගාවක හිටියත් බොහෝ දෑ ඇතුව හිටියත් නැතුව හිටියත් ඒ පෝසත්කම ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඉතින් මම මේක කියන්නේ මම මේ වැඩ ඉඳලා මගේ ආධ්‍යාත්මික පෝසත්කම ආරණ්‍යවල ඉද්දිත් එතනක් තිබුණා. මහපාරේ හිටිය නම් එතනක් තිබුණා. බෝගහ කැර නිදාගත්ත සතපුරා නම් එතනක් තිබුණා. කොයි බහරි ඉන්නවා නම් තමාගේ ආධ්‍යාත්මය තුළ දිනාගත්ත සද්ධා ධනය, සුත ධනය, ප්‍රඥා ධනය, හිරියොත්ප්ප ධනය. ඒව තියෙනවා නම් එයා දුප්පත් කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් අද කාලේ මිනිස්සු ධනය කියලා හිතන්නේ මේවද? ඈ ලේලිගේ හරි මොනුපුරා මේ මේ බෑනගේ හරි අනාගතයේදී බලන්න ඕන මොනවද? ශ්‍රද්ධා ධනය, ප්‍රඥා ධනය, සුත ධනය, හිරියොත්ප්ප ධනේ තියෙනවද ඒක බලන්න ඕන. මෙතෙන්ට එන අපි මිනිස්සුන්ගේ බලන්න වැදගත් වෙන්නේ යන්න ඒක. ශ්‍රද්ධා ධනේ තියෙනවද ප්‍රඥා ධනේ තියෙනවද? ඒව ඒව බලන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් ප්‍රඥාව නැත්තම් වැරද්දක් කිරීම සඳහා අනුන්ට අයහපතක් කිරීමට තමයි වැරද්දක් කියන්නේ. එහෙම නැතු පහක් හයක් හතක් අටක් නෙමෙයි වැරද්දක් කියන එක චේතනාව නැඹුරු වුණොත් අටපිරිකර පූජා කරන එක වුණත් වැරද්දක්. චේතනාව නරකට පිහිටියොත් බුදුන් වඳින එකත් වැරද්දක් වෙනවා. දැන් මං අර CCTV කැමරාවක දර්ශනයක් දැක්කා විහාරයකට හොරෙක් ඇතුල් වෙනවා. හොරා ඇවිල්ලා වටපිට බලබල බුදුන් වඳිනවා මුලින්ම. <laughs> ඉස්සෙල්ලම බුදුන් වඳිනවා. බුදුන් වැඳලා හිමේ සැරේ කවුරුත් නැහැ කියලා දොරනුත් බැලුව මූ පින් කැටේ කඩනෝනේ. පින් කැටේ කඩලා පින් කැටේ සුද්ධ කරන් පැනලා යනවා. දැන් අර බුදුන් වැඳීම වැරද්දක් නෙවෙයිද? ඒක වැරද්දක්. ඒ බුදුන් වැඳීම වැරද්දක්. නැත්තම් හිමේ සැරේ බුදුහාමුදුර ටිකක් වෙලා බුදුන් වැඳ වැඳ ඉඳලා ඉවරලා බුදු පිළිමයට නැගලා අර බුදු පිළිමේ තියෙනවනේ රෝම ධාතුව ඒක රත්තරන් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහර අය ගහලා තියන්නේ. ඕකෙන් කීයක් හරි ගන්න පුළුවන් කියලා අරක ගලවන ඕනේ. ඒක ගලවා යන්න. දැන් ගොඩාක් පිළිම තියෙනවා මම ගිහිල්ලා බල්ලා තියෙනවා. අනේ මේ රෝම ධාතුව ගලවන් ගිහිල්ලා. බුදුන් වැඳලා ගලවන් ගියේ. ඉතින් අනිත් දේවල් ඉතින් අහන්න දෙයක් නැහැ. බුදුහාමුදුරගේ නේත්‍රා දෙක උගුල්ලගෙන ගිහිල්ලා බඩ හාරගෙන ගිහිල්ලානේ ගොඩක් තැන් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි අහලා තියෙනවා ඒව ගලවන් ගියපු අය සතියයි දෙකයි තුනයි විශාල විනාශ වෙලා උන් පිස්සු වැටිලා මීහනවා. ඒසිපාසු දෙයක් නෙමේ. ඒගොල්ලෝ ගණන් ගන්නෑ. ඔය සමහර දේශපාලන මනසවල් ඇතුලෙන් මේ පුරුදු කරලා තියෙනවනේ මේ බුද්ධ ආගම කියන්නේ ඕවයි කිසි දෙයක් නැහැ. ඔය පිළිමවල කිසි දෙයක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. ඔය පිළිමවලට පණ නැහැ කියලා හිතනවනේ. අන්න බාබියන් බුදු පිළිමේ කැඩුවා. පණ නැති. පණ නැති එක පෙන්නුව නේද ඒ රටට අවුරුද්දක් යන්න කලින්. තුන් මාසේ ගත වෙනකොට රටම බාබියන් බුදු පිළිමේ වගේ දුහුවිලි බවට පත් වුණා. හැබැයි බෞද්ධයෝ නෙමෙයි කරේ. ස්වභාව ධර්මයෙන් ආයුධ වැහි වහලා කර්මය විසින් විසඳුවා. අපි මුකුත් කරාද බෞද්ධයෝ ගැහුවද ගිහිල්ලා නෑ. බෞද්ධයෝ කරේ ගල් කැට ටික එකතු කරලා ආයේ ඒක හදන්න පුළුවන්ද කියලා බැලුවා. ඒ වෙනුවට අපි මේ ගල් පිළිම හැදුවා. එනිසා ශ්‍රේෂ්ඨයි. ශ්‍රේෂ්ඨයි. මේ සමාජ විපර්යාසයේ තියෙන්නේ බුදුදහම තියෙන නිසා නෙමෙයි බුදුදහම නැති නිසා. බුදුදහමට අනුගත නොවූ නිසා දේශපාලන ශේස්ත්‍රයේ තුල බුදුදහමට අනුගත වුණා නම් අනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා අනන සුඛය කියලා එකක් කියලා තියෙනවා. අපි රටක් හැටියට, අපි පුජ්‍යලය හැටියට ණය නොවේ දියුණු වෙමු. සාර්ථක වෙමු කියලා බුදුදහම පිළිගත්තනම් අද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවද? අද මේ ප්‍රශ්නේ නෑ. අද ලෝකෙට එක්ක ණය දෙන පිරිසක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් බුදුදහම තියෙන නිසාවත් බුදුදහම පිළිගත්ත නිසාවත් නෙමෙයි මේ විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. බුදුදහම පිළිගත්තේ නැති නිසා කටයුතු කරපු නැති නිසා. මම බුදුදහම දැනගත්තා. දැනගත්ත දවසේ ඉඳලා මම කාටවත් ණය දෙන්නේ නැහැ ණය ගන්නෑ. තේරුණානේ? හාමුදුරු කෙනෙක් අත් ඇවිල්ලා මේ ඉල්ලුවොත් එහම මේ ආයුෂ්මතුනි මට දවස් දෙනකන් කීයක් හරි දෙන්න කියලා ඉල්ලුවොත් මම ඒක පින්තකාම අතහැරලම දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් දෙනවා ණයට දෙන්නේ ආයි ගන්න ආයි ඉල්ලන්නේ පිනට දෙන්නේ ණයට නෑ දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්නේ පිනට නැත්තම් නෑ එතකොට ඒක ස්ථීර සාරයි මොකද හේතුව වැඩන්නේ ඉතින් අනන සුඛය තේරුම් කරගන්න. Taman ණය ගන්නෑ. එක හාමුදුරු කෙනෙක් හිටිය හැමදාම ණයට ජීවත් වෙනවා. මගෙන් ඉල්ලා යන්නේ දවස්වල මේ ධර්මයේ මුල් ප්‍රගුණ කරන මුල් කාලෙදී රුපියල් 100ක් විතර <laughs> ඉල්ලා යන ඊළඟ පාට ඊළඟ මාසේ දුවන්න කාඩ් එකක් දාගන්න. මේ ඉතින් මං කිව්වා හාමුදුරු මොකක්ද හැමදාම ඉස්සරහා මාසෙට ණය වෙලා නේද ජීවත් වෙන්නේ. ඔව් කිව්වා. ඊළඟ මාසේ ණය ගෙවනවා ගෙවලා ආයෙ සතියකින් තව ණයක් ඉල්ලන් ගිහලා ඊළඟ මාසේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ඇඟිලි යට කඩන්න ඕන. ඔළුව කහන්න ඕන. ඈ පස්සෙන් යන්න ඕන. ඈ බාල්දු වෙන්න ඕනනේ මේ ණය ඉල්ලන්න. මං කිව්වා ඔබ වහන්සේ එක මාසයක් මුකුත්ම කරන්න නැතුව පිරිවෙනුත් යන්නේ නැතුව කුටියට වෙලා දොර ලොක් කරගෙන නිදා ගන්න. නැත වෙලා ඉන්න මාසයක්ම ඉන්න. යන්න එපා කොහකක්වත්. හා කිව්වා ෆෝන් එකත් ඕෆ් කරන්න. හා කිව්වා. ඊළඟ මාසේ ඉඳලා ජීවිතේ පටන් ගන්න. හා කිව්වා. උන්වහන්සේ මට පුදුම විදියට ස්තුතිවන්ත වුණා. ඊළඟ මාසේ ඇවිල්ලා ආනන්ද හාමුදුරුව තමයි මට ජීවිතය ඉගැන්වුවේ ණය නැතුව ජීවත් වෙන්න. තේරුණා නේද? ණය නැතුව ජීවත් වෙන්න. දැන් එයා ඉන්නේ කැනඩාවේ. මම කැනඩාවට එන්න කිව්වෙත් එයා. දැන් බලන්න මේ මිනිස්සයා ණය නැති ජීවිතයක් ආරම්භ කරපු නිසා තමයි මේ මිනිස්සයා එතෙන්ට ගියේ. ණය නැතුව ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්න. දැන් මෙහෙට මාධ්‍යවේදියෙක් ආවා. එයා කියනවා එයාගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයට මම පුදුම දේවල් මේ බණ වලින් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ලක්හඬ ගුවන් විදුලියේ. එයා කියනවා අද මම කාර් එකක වාහනයක යනවා මම බයිසිකලේ හිටපු කෙනා මම මේ අද දැන් කාර් එකක යනවා මට මේවා ගාණක්වත් නැහැ භාවිතා කරන්න. සයින්වංශගේ බණ අහලා මම පාරේ ඉන්න මිනිස්සෙකුට හරියි බස් එකක් නැත්තම් ඊළඟ හෝල්ට් එකට හරි ගෙනින් දාන්න මං සැලකිලිමත් වෙනවා පාරක ඉන්න මිනිස්සේ දවසකට මං දවසක් හෝල්ට් එකට ගෙනින් දැම්ම කිව්වා මගේ මිනිස්සයා දන්නෙත් නැහැ කිව්වා ඒත් දවසක බස් එකකින් යනකොට මේ මිනිස්සයා බස් එකෙන් සල්ලි ගන්න නැහැ කිව්වා මගෙන් ඊට පස්සේ එයා ඇහුවලු ඇයි ගන්න නැත්තේ කියලා එයා කිව්වලු මට ඔයාව මතකයි ඔයා දවසක් මාව තෙමි තෙමි ඉන්න වෙලාවක මාව හෝල්ට් එකට ගෙනල්ලා දැම්මා ඒ නිසා මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න කියලා දුන්නාම ඒව ප්‍රතිවිපාක මහ පුදුමයි කිව්වා. ඒ කොතනින් හරි එනවා. ඒ නිසා ඔබට මේ ලෝකයට මිනිස්යාට කරන්න පුළුවන් පොඩි හරි උදව්වක් කරන්න. නරකක් කරොත් ඒ නරක විපාක එනවා. තේරුණා නේද? ඒ නරක විපාකේ ඒ විදියට මේනවා. ඔය දරුවන්ගෙන් හරි ඒක එනවා. දැන් ලෝකෙට ගරහ ගරහ ඉන්නවා. ඒ කර්ම විපාකේ එන්න තැනක් නැති වෙනකොට අර අවසානයේ දරුවෝ ළඟට වැටුනහම දරුවන්ගෙන් හරි එනවා මව්පියන්ට ඒක කර්ම විපාකේ. අහලා තියෙනවනේ නේද භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානේ සමහර අයට පාත්‍රය බැලුවම පිරිලා වගේ තිබිලා දෙන්න හිතෙන්නේ එකක් දෙන්න පිනක් සද්ධාවක් තියෙන්න ඕන අනිත් එක Tamanට ලැබෙන්න සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් ලැබෙන්නේ ලබන්නාට සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ පැවිද්ද වුණත් එහෙමයි. සමහර අය හිතනවා හරි ජොලි කියලා සිවුරක් දාගෙන මහාන වෙලානේ මචං මහාන වුණා නම් හරි ෂෝක්නේ. බලන්නකෝ මහාන වෙලා. කරන්න පුළුවන්ද කියලා වැඩේ. ඈ හාමුදුරු කෙනෙක් වාහනයක යනවා දැක්කම පන්සලක් හොඳට ආදන් තියෙනවා දැක්කම මාන වුණා නම් හරි ෂෝ බලන්නකො දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද කියලා වැඳුම් ලබන්න පුළුවන්ද කියලා ඒකට උසස් ගුණාත්මක මනසක් තියෙන්න ඕනේ යහපත් මනසක් තියෙන්න ඕනේ යහපත් කෙනෙකුට තමයි හරියන්නේ දියුණු වෙන්නේ සාර්ථකත්වය ලැබෙන්නේ ඒව දරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්තම් එයාට ඒක දරන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒ නිසා හිත දිහා හැමතිස්සෙම බලන්න මේ කරන්නේ ඉරිසියාවක්ද මේ කරන්නේ වෛරයක්ද මේ කරන්නේ ප්‍රෝඩාවක්ද මේ කරන්නේ එකටක කිරීමක්ද මේ කරන්නේ මොන මොකද්ද කියලා හැමතිස්සෙම බලන්න ඒ වෛරය මුල් වෙලා කරන කිසි දෙයක්, ද්වේෂය මුල් වෙලා කරන කිසි දෙයක්, ඉරිසියාව මුල් වෙලා කරන කිසි දෙයක් කරන්න එපා. විශේෂයෙන් මේ ස්ථානයක් ඇතුලේ ඉන්න හොඳ නෑ. බොහෝම දෙනෙක් අතහැරීමෙන් කරුණා සහගත, මෛත්‍රී සහගතව ඉන්න ඕන. තරඟ ඇති කරගන්න හොඳ නෑ. අනිත් කෙනා රසට ව්‍යංජනයක් හදනකොට ඒකට ලුණු ටිකක් වැඩිපුර දාලා හරි ඒක නීරස කරන්න යන්න හොඳ නෑ. ඈ එහෙම කරන්න යන්න හොඳ නෑ. එහෙම කරොත් එහෙම ඉවරයි දැන්. අනුන්ගේ කෑම රසයි කියලා කිව්වම ඉරිසියාව ඇති වෙන්න හොඳ නෑ. හිතාමතා කෑමක් නීරස කරලා දෙන්න හොඳ නෑ. තේරෙනා නේද? එහෙම වැඩ කරන අය ඉන්නවනේ. එහෙම වැඩ කරන අය ඉන්නවා. දැන් එක්තරා හරියට මේ සමාජයේ නරක කරන තැනක් නේ ඔය අම්මලා. හොඳටම නරක වෙන තැනක් තමයි බබා ඉස්කෝලේ අරගෙන ගියාට පස්සේ බබා ඉස්කෝලේ ඇරලා එනකන් එළියට වෙලා ඉන්න කාලය. අම්මලා නරක වෙන නරකම තැනක්. ඇයි? අර ඔක්කොම අම්මලා ටික එකතු වෙනවා. ඉතින් නොයෙකුත් වැඩ සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔතෙන්දි කතා බහ යනවා. කොහොමද අහන්නේ? ඔයාගේ මහත්තයාට ගහනවද? ඔව් ගහනවා. මට ගැහුවොත් මම මේමයි කරන්නේ. මං කන්න ඕයන්නේ අනිත් එක්කෙනා කියනවා මට ගැහුවොත් මං එදාට ලුණු වැඩි කරලා දෙනවා. මට බැන්නොත් එහෙම. අනිත් එක්කෙනා මට මාසෙකට අනිවාර්යෙන් ඇඳුමක් අරන් දෙන්න ඕන මට අරන් නොදුන්නොත් මං එතකම්ම කෑම රාදට හදන්නේ මොනවද මේ කරන්නේ? දැන් මේ හොඳට හිටපු අම්ම කෙනෙකුටත් ඕක පුරුදු කරනවා. පුරුදු කළා ඒ මහත්මයා දැනගන්නවා ටික දවසකින් මේ ළමයා මේ මේ ළමයා ඉස්කෝලේ අරන් යන්න ගියාට පස්සේ මේ ගෙදර හිටපු ගෑණි හරි වෙනස්නේ කියලා ඒ පවුලම එපා වෙලා අවසානයේ මේ මිනිස්සයා ඒ පවුලම දාලත් යනවා කොහෙන්ද නරක කරේ පලිගන්න ඉගැන්නුවා පාප මිත්‍රයෝ ඉස්කෝලේ ඇරිලා එනකන් එළියේ ඉද්දි හම්බ වුණා ඔක්කොම ටික එකට එකතු වෙලා ගිහිල්ලා එක ගෙදරක් ළඟ පාද තියෙන ගෙදරක් අල්ලගෙන ෆිල්ම් බැලුවා නේද? සමහර අම්මන්ඩිල ටික එකතු වුණාම හොඳ ෆිල්ම් නෙමෙයි නරකේ බලන්න කට්ටිය ටික එකතු වෙලා බලන නරක වුණා. පාප මිත්‍ර සේවනය විනාශය ඇති වුණා. තේරුණා නේද? ඉතින් ඒ නිසා කල්යාණ මිත්‍රත්වය වැදගත්. තමන්ගේ නුවණ ප්‍රඥාව කියන එක වැදගත්. තමන් වැටෙන්නේ කොහාටද? තමන් ආශ්‍රය නිස්රේ කරන්නේ කොතනද? කියන එක ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අපාය හදාගන්නේ තමන්මයි. ඉතින් අපේ මේ ඉන්න දායකයෝ අපායක් හදාගන්නවා දැක්කහම මෙච්චර බන තීද්දි අපිට හරි දුකයි. මේ ඉරිසියාවෙන් කිපි කිපි යක්ෂ මූණු දාගෙන ඉන්නවා දැක්කොත් අපිට හරි දුකයි. මෙච්චර ධර්මයක් තීද්දි. මෙච්චර උදේ හවස බුදුහාමුදුරුව වැඳ වැඳ ඉරිසියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, පලිගැනීම එකට එක දේවල් මේ හිතවල තියාගෙන ඉන්නේ කොහොමද කියලා හරි දුක හිතෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන් බණ අහන අය ඇතුළතේ උතුම් සත්පුරුෂ සංකල්පනා තියෙන්න ඕන, සම්මාදිට්ඨියක් තියෙන්න ඕන. උතුම් ගුණාංග තියෙන්න ඕන. ඒක පවත්ත ගන්න සිහියෙන් ඉන්න ඕන නේ. හැම මොහොතකම සිහියෙන් ඉන්න ඕන. සිත ගැන සිහියෙන් ඉන්න ඕන. දැන් ඔය දේවල් ඔක්කොම මතක් කරේ භයානකත්වයේ මතක් කරන්න මේ හිතේ. වැරදි දේ තුලින් වැරදි ප්‍රතිඵල හම්බ වෙනවා. ඉතින් තතේව අනුකම්පාය ජම්බු දීපා ඉදාගතා මේ ජම්බු දීපේ ඉඳලා ආවේ ඔබේ අනුකම්පා පිණිසය. ඉතින් මම මේ ධර්මයේ කියන්නේ මේ කට රිදෙනවටම් කියනවා නෙමෙයිනේ ඔබේ අනුකම්පාවට ඔබට තියෙන ආදරයට දයාවට කරුණාවට තමයි මේ ධර්මය දේශනා කරන්නේ. එහෙම නැත්තං මම මේ වෙන දේවල් කරන්න දන්න ඇති නිසා නෙමෙහි. මං ගිහි කාලෙත් ව්‍යාපාර කරපු කෙනෙක්. දැන් වුණත් බිස්නස් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගත්තොත් ඒව ඉහික ලස්සරට කරයි යන්න පුළුවන්. දේවාල කපුව හොඳට ආශ්‍රය නිසය කරපු තේ දේවාලයක් හොඳට දාගන්න පුළුවන්. ඒව නැත්තම් මේ බර කියන එක නතර කරලා මේතයක් දාලා කේන්දර බලන්න පටන් ගන්නවා. ඕනනම් තව 10 දිනක් විතරත් ගෙන්නලා දාලා නේ. හොඳ කේන්දර මධ්‍යස්ථානයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ හිතන ආදායම් එහෙම අඩුයි කියලාද? මන් දන්න පන්සල් තියෙනවා, දේවාල තියෙන පන්සල් තියෙනවා. දවසේ ආදායම මිලියනේ පනිනවා. ඉතින් ඒයි මතක තියාගන්න. මේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආනන්ද හාමුදුරන්ගේ මෙහෙවර ඇතුලේ තියෙන දයාව තේරුම් ගන්න අනුකම්පාව තේරුම් ගන්න මෙවැනි දෙයකට හරියට තමන් ගරු කරන්න ඉගෙන ගන්න මේවට නිග්‍රහ කරන්න එපා නින්දා කරන්න එපා අපහාස කරන්න එපා මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් කරන ස්වාමින් වහන්සේලා හරි ඉන්නවනම් උන්වහන්සේලාට හරි එහෙම කරන්න එපා උන්වහන්සේලාටත් වෙන වෙන මාර්ගවල ජීවත් වෙන්න පවතින්න පුළුවන්කම තියෙද්දි මේ සද්ධර්මයක් දේශනා කරනකොට එහෙම කරන්න එපා. දැන් බලන්න මේ බණ කියන හාමුදුරුවන්ට නිඳා කරපු අපහාස කරපු නිසා දැන් උන්වහන්සේලා බණ කියන එකෙන් අයින් වෙලා. සමහර අය උද්යෝජන පිටිවල ඉන්නවා, සමහර අය වෙලහෙළඳාම් වල ඉන්නවා, සමහර අය මේ වගාවල් වලට ගිහිල්ලා, සමහර අය සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ඇයි ඒ? මේ ධර්මයක් කියනකොට නිග්‍රහ කරනවා. ඒ මොකක්වත් නෙමෙයි පිනතුනේ. අර දුර්වල මානසිකත්වයේ තියෙන අයට මායя ඇවිල්ලා ආවේශ වෙනවා. වසවර්ති මායя ආවේශ වෙනවා. ආවේශ වෙලා අර සද්ධර්මයක් කියන උත්තමයාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ ඉඳලා ජාතකේ හොයලා බයිනෝ. හැබැයි අර කසිප්පුටියක් ගහලා කුඩු ටිකක් ගහලා පාරයි නෙවෙයි වැටලා ඉන්නේ කාට ඒගොල්ලෝ බනින්නේ බනින්නේ සද්ධර්මයක් දේශනා කරන උත්තමයෙකුට උප්පැන්න සහතිකයේ ඉඳලා හොයනවා. දැන් අඟුලිමාලගේ උප්පැන්න සහතිකේ හොයන්න ගියා නම් එහෙම බණක් අහන්නේ අම්බපාලගේ උපැන්න සාති ගෙවන්න කියන උපැන්න සාති කියන්නේ නැහනේ බණක් කියන හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් අපි අඟුලි මහල්ල තරම් නරකද අම්බපායිල තරම් නරකද හොඳද කියලා ඉතින් ඒක නිසා මිනිස්සු අතිශයින්ම ගුණාත්මක විය යුතුයි ඒ නිසා බැනුම් අසන්නා සම කල්හිම වැඩිකාරයෙක් නොවේ ඒ වගේම අනින්ට දොස් පවරන්නෝද හැම විටම නිවැරදි පුජ්‍යලයෝ නොවේ කියන තැන ඔබ සිටින්න ඕන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. ඒ නිසා රැලි වලට අහු වෙන්න එපා. ගොඩක් පරිස්සමෙන්. ප්‍රඥා ධනං, සුත ධනං, හිරියොත්ප්පියං ධනං. හැම දිනාට සම්මා සම්බුදු සරණ වේවා. අද දවසෙහි පින් ඇති දායකත්වය දක්වමින් කටයුතු කරනු ලබන්නේ ක්‍රෂාන්තා ගුණතිලක පින්වත් මහත්මිය විසින් එතුමියගේ අරමුණ බවට පත්වන්නේ අගෝස්තු පළවෙනි දින යෙදී තිබෙන එතුමියගේ උපන්දිනය නිමිති කරගෙන ත්‍රිවිධ රත්නයේ ආශිර්වාදය සද්ධර්මයේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා ඇතුව කායික හා මානසික සුවපත් භාවය නිවීම සැනසීම ලැබේවා සද්ධර්ම අවබෝධය සැලසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාව ඇතුව සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව තුන්වන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් ලබා ගන්න. ඒ වගේම Tamanට යහපත් ජීවිතයකට මඟ පෙන්වූ දෙමව්පියන් ඇතුළු ගුරුවරුන් ඇතුළු හැම දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. සසර ජන්මාන්තරගත වෙච්ච හැම දෙනාටම සසරින් සැපයක් වෙන සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දෙනාට ආයුර ආරෝග්‍ය සැපවර්ධනයත් සද්ධර්මයේ ආශිර්වාදයත් ලැබේවා කියලා. ඒ වගේ මෙතුමියගේ සුජීවත්ව සිටින මෑණියන් වන චාලට් අල්විස් මාතාවට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද දවසෙහි දායකත්වය දක්වන්න කල්පනා කළා දැනට අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු වෙන තම සහෝදරයා වන උපුල් ගුණතිලක පින්වත්තේ මහත්මාට ඉක්මන් සුවය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එතුමන්ගේ නිරෝගීතාවය උදෙසාත් මේ සද්ධර්මානුශාසනා හේතු ආසනා වේවා. ඒ වගේම අප කල්යාණ මිත්‍ර ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේටත් ආයුර ආරෝග්‍ය සැප වර්ධනය ඒ වගේම පවුලේ හැම දෙනාටම සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරන හැම දෙනාටම රටවාසී ලෝකවාසී සෑම සිළු දෙනාටමත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත්භාවය කායික මානසික සුවය සද්ධර්මයේ ආශිර්වාදය අවබෝධය සැලසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මීට වසර 6කට පෙර අතු අප අතරින් සමුගත් ආදරණීය පියාණන් වන එච්.එම්. ගුණතිලක පියාණන් ඇතුළු අප නමින් සසරින් සමුගත් සියලුම ඥාති මිත්‍රාදී සෑම දෙනාගේම භව ගමන සුගතිගාමී වේවා යහපත් උප්පත්ති භාවයන් ලබත්වා සද්ධර්මය මුණ ගැසේවා ප්‍රාර්ථනය බෝධියෙන් නිවනින් සැනසේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දවසේ පින් ඇති දායකත්වය දරෝෂ ක්‍රෂාන්තා ගුණතිලක පින්වත් මහත්මේගේ සියලුම සත් ප්‍රාර්ථනා බලාපොරොත්තු එලෙසමෙෂ්ට සිද්ධ වේවායි කියලා අප සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්චං බුද්ධාපචාහිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුකම්බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති පඤ්ඥාවන්තස්සේ තුච අතෝනිබ්භාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු සම්බුදු සන්නයි සුවපත්තිවා.